Fala galera, beleza? Aqui é Goku de para mais um vídeo. Minha primeira vez gravando Minecraft 1.6.2 Java no PC. Bom galera, um aviso antes de começar aqui, vou, aqui o, o, canal vai virar mais é, de Minecraft, o canal vai virar Minecraft, assim, vai ser bem raro, assim, outros jogos assim de ciência Minecraft vai ser agora um focado mais em Minecraft o, o canal. Bom galera, eu não sei se tá saindo meu áudio ou não. Eu não sei como que eu vou depois parar isso. Como que eu vou pegar isso daqui depois. Eu hum? não eu nem sei como que eu vou pegar depois desse vídeo aqui pra mandar pra vocês, mas... Bom, vamos lá, tá entrando no mundo. Tá entrando aqui no mundo aqui, tá carregando. Mundo de sobrevivência. entra no mundo e não sei porque eu tô com espada de meteorite. Ah, tá, agora sai. É porque faz tempo que eu tô jogando só no servidor aqui de um, de um cara. Ah, tá dando muito. Tô tá travando muito. Mas vamos lá. Vamos pegar madeira. Mais importante Bom, galera, isso daqui vai virar uma série vai ser Udzinhos, Udzinhos Guerreirinho. Guerreirinhos Uds, quer dizer, Ud. A série aqui, Survival, 1.6.2. Isso daqui pode virar uma série. Então, eu vou colocar, se tiver pelo menos, se tiver 20 likes nesse... Gente, hum, é, 20 likes, 15 likes. Vou colocar no final. Vou colocar no final, tá? Trava tá, de novo. Hum. Se tiver 20, 15 likes, eu vou fazer uma série. Então, compartilhe aí compartilhe aí com seus amigos, fala para eles deixar o like aqui nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, se inscreve no canal que o canal pode bater 200 inscritos ainda hoje, mais três canal é bate 200. Mais três inscritos canal é bate 200. Ai, o computador também é meio, meio fraco assim, ainda rodando duas coisas ao mesmo tempo. Né? E é aquele não aguenta mesmo. Aí pegamos seis madeiras, dá pra fazer hum, muita madeira normal aqui. Vai ficar fazendo isso, eu não fiz isso. Vocês viram o bug, gente? Eu não tinha feito isso. Esse daqui. A gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar de um espada e mais. Um espada, um machado e uma picareta. Pronto. Agora a gente tem que procurar madeira, madeira não, né? pedra, tem ali na frente. Nosso Gente, esse canal aqui meu agora vai ser tipo assim, mais igual assim, igual do Ads, focado só em Minecraft. Focado só em Minecraft. Vou matando esse porquinho aqui. assim vai ser também um pouco mais assim, igual o geleia. Geleia tem poucos vídeos assim de outros. Assim, vai ser bem raro a gente gravar com outros, outras coisas. Vem aqui, porquinho, vem. Vem, porquinho, vem. Aê. Cadê a carne? Cadê a carne? Quero carne. Aê. Hum, quero Vamos lá, pegar. Quem sabe isso daqui não vira uma série, hein? Vou pegar um pouquinho de carvão. Pedra. nove pedras, eu acho que tá Não, vou ter que pegar mais aqui, vou fazer minha casa. Aqui. Minha casa inicial. Minha casa inicial vai ter que ser aqui. nosso nível de trabalho. O computador dos meninos tá? estava sofrendo. Aqui. Vai. Isso. Um, dois, quatro. Um, dois. Eu vou querer outra mais, pessoa. Impressão de picareta e machado. Vamos? os meninos editores. Oh oh, esqueci. Tá eu deixei meu nome errado no gamer. Eu tava jogando no tem server, aí eu esqueci que eu. Aí eu fui banido com outro ponto não sei porque eu tava tava almoçando, aí eu esqueci de fechar o coisa, peguei, cheguei, banido. <laughs> Ai, ai. Desculpa, gente, assim, assim, não sei se vocês vão gostar tanto assim, que eu faço travado. ver que como um computador que é fraco, são assim, duas coisas abertas, não. Não dá certo. Duas coisas abertas. Vai. Vai, coloca. Meu Agora vamos, vamos pegar mais madeira, alimentos. E vamos, e vamos procurar, né? Ovelha para fazer nossa cama. Esse aqui não é Minecraft real, gente. Esse aqui é um Minecraft pirata. porque quem tiver computador e não tiver, não tiver como comprar o Minecraft, Minecraft é real como, como, algumas pessoas, eu, mas assim, vocês podem usar o Telaunch, Telaunch. E não é bom, né? assim, é seguro. Não é perigoso assim, igual alguns outros. Não. É seguro, pelo menos. Vou fazer mais, um pouco de madeira desse aqui. Essa madeira aqui é muito feia. Quanto faz a madeira dela mesmo, enquanto você a cor. Olha aí, parece, parece que ela tem gosmo. Olha, não parece gosmo mesmo? Olha aí, parece que passaram gosmo. É. Se vocês querem mais vídeos como esse, se inscreve no canal aí. Se, can... se, se nesse vídeo o canal conseguir mais 3, os 3 inscritos faltando 200, se, o canal, se nesse vídeo o canal vai conseguir os 15 likes que eu falei, eu, eu faço uma série. Bom, galera, se vocês puderem dar uma forcinha, um canal muito parceiro aqui, tá assistindo, tá assistindo quase todos os vídeos aqui do canal aqui também, é o J, JN Gamer, vocês podem passar lá no canal dele, por favor, ajuda ele a bater os 100 inscritos dele lá, As dele conseguiu os 100 inscritos dele lá, Se inscreva no canal dele, por favor, gente. Gente, estava sendo nesses dias aqui não tava gravando vídeo nesse jeito porque eu tava sem tempo aqui também. Tava fazendo umas coisas aqui. Achando que eu tava, tava ajudando umas coisas aqui. Aí tava sem tempo. Mas hoje eu voltei jogando no PC. Tentando trazer essa revolução, sei lá, no canal. Muito engraçado. Então trazer o melhor para vocês. É. Vai, vai, vai. Vou tentar fazer o barco sem navegando daqui. Ai, levei. É. Eu sou horrível. noite anoitecendo e agora águas nascem em ovelha. Será que o Harold Brian aparece aqui, gente? Será que ele tem chance de aparecer? Não sei porque parece que aqui nesse daqui não tem como criar é, no recente plano. Vai. eu é capaz de manter. F colocou. Vai. Isso. Não sabia que isso era tão grande assim. Hayır. Açıkladı. Ne? Açıkladı. Açıkladı. Dum dum. Çok teşekkür ederim. zumbi Eu vou, se eu pular daqui, eu vou levar dano e vou perder todos os itens. É. Não, gente, não vou é fazer isso. Eu vou fazer uma série, só que não vai ser nesse mundo aqui. Vai ser em outro. Can then we'll print. the time set die はい。Valeu, gente, ainda tá aqui? Só que eu coloquei uma crianças pra ela aumentar aqui. Pra não ficar mais que umas bolas. Gente, vou ensinar a fazer uma casa vocês. Vou ensinar vocês a fazer uma casa Minecraft. Com esconderijo. Vou pegar isso aqui para ver se cor de pele. Interessante. Não vou querer isso aqui. Tchau. não vai dar ver, senão você só fazer uma casa mesmo. Vou pegar uma outra. Equipar em mim. Vou pegar foguetes. sombrío. No, bueno, no, para, espera ayuda. Ahí conseguimos conseguimos Vou mais rápido dessa Isso. Vamos caçar um lugar meio ré, mais ré. Vamos fazer Aqui. Ai, ai, sai. Não era pra ir pra cá. Vamos lá. É. Não, é. Bom, galera, não vou, eu ia fazer mais algumas coisinhas aqui, mas assim, não vou fazer não. Então o vídeo vai ficar muito demorado assim, vocês não vão gostar, talvez se vocês não gostem. Talvez assim, vocês não gostem do vídeo muito longo. Então, então galera, então galera, espero, espero que vocês tenham gostado. Thank you. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi, valeu. Foi, valeu, até a próxima. Tchau. Agora depois a gente tá querendo encerrar. É. Encerra logo. Depois a não tá querendo carregar pra encerrar. É. É. É. Aí galera, falou, valeu, fui!